Потолок пройден шубой. Так решили, чтобы уже веро... вероятности не было трещин. Так пожелали заказчики. Так-то не видно сильно. свет, что нет света. Также коридор

заделаю гипсокартона. Пока все. Гипсокартон взяли. Кусок такой. Вроде 100 рублей, наверное. Может 300-200, не знаю.